Swastiastu, selamat pagi semata tidak sarang sami Kembali lagi dengan saya, Imade Pasak menyampaikan secara langsung Keadaan sementara Gunung Abu yang saya pantau dari desa Kubu, Kecamatan Kubu Karangasem radius 12 km dari puncak Gunung Agung hari ini Rabu 22 November 2017 pada pukul 8.33 Wita masih nampak dengan jelas terdapat putih yang keluar dari puncak Gunung Agung saat ini berwarna putih ke abu-abuan tidak seperti kemarin sore asap yang keluar sedikit berwarna hitam abu pucat dan sekarang sudah digantikan dengan asap berwarna putih. Oke, kembali lagi saya sapa dengan Pak Nyaman Redano, Tuwino, Semadi Ketut, Kadek Purnami, Pak Nengadogan, Kadek Kujawan, selamat datang dan selamat menyaksikan di sementara dan mengingat keadaan dan kondisi Genoawo yang selalu berubah-ubah dimohonkan agar tidak membagikan atau share video saya yang sudah lewat dan untuk intensitas gempa dari kemarin tidak dirasakan di desa Kubu namun menurut laporan yang saya terima dari tim pemantau yang ada di Rendang terjadi gempa tremor yang lumayan sangat panjang komponen begitu pula untuk cuaca hari ini sangat mendung mendung mengundang kemungkinan nanti siang terjadi atau turunnya hujan di desa Kubu. Oke, sekian laporan hari ini. Semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita berdoa agar kiranya beliau memberikan jalan yang terbaik buat kita. Dan lapisan Gunung Agung semoga tidak memakan korban. Salam rai, salam kemanusiaan. Om Shanti, Shanti, Shanti.